boy. Yo, what's up mga katrop? So yun no, nandito na naman tayo ngayon sa ating budots na malupet. So yun, tuturuan ko na naman kayo kung paano mag-budots. So yun, so start na tayo. Ayan, uh, at uh, tayo ay mag start na no, mga katrop. Dito naman tayo sa tapat ng kasada. So maraming dumadaan. <laughs> so in 1, 2, 3! dito? What? First step, ganito. One, and two, and three, and four, and kikemot, kemot ka lang ha. So yun, no? Five, six, seven, eight, one, two, and three, and four. Ayun, gagano ka lang. So lagyan natin ng music. So yon, lalagyan na natin ng music mga katropa, mga ka-Royce dyan. No. estoy, estoy, estoy, estoy, estoy, mamá, estoy, estoy, estoy, estoy, estoy, estoy, estoy, mamá.